Дорогие подписчики представляю, вам свой новый видеоролик, ушедшие актеры из сериала Next вышедший, в 2001 году, 2002 году и 2003 году. Всем приятного просмотра.